Смотри, она э, ушко трогает и смотрит, что у нее на ушке. Смотри. Близко подошла, очень. <laughs> Она просто ладошкой. С обезьянкой она точно фотографироваться не будет. Шкодная.